Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Korean Saputra ya Dan di tanganku ini ada uh, Oppo F1S ya Dalam posisi sinyal bulat ya Dan seperti yang kalian lihat di sini hanya bulat seperti ini ya tidak ada sinyal sama sekali ya dan kita akan cek di bagian kartu SIM apakah SIM card terbaca dan di sini Telkomsel SIM card terbaca ya itu artinya tidak bermasalah pada SIM card lalu setelah itu kita akan cek di bagian tentang ponsel ya Apakah di tentang ponsel berita basis itu kosong namun di sini masih ada ya? Tidak kosong. Lalu untuk langkah selanjutnya kita cek di bagian email ya. Di sini apakah email ada atau tidak dan di sini email ada ya semuanya komplit saya akan cek eh, pada cek email ya dari Kemenperin ini adalah email yang tertera pada handphone ini kita akan masuk ke Google ya lalu di sini kita ketikkan cek email ya kalian pilih cek email yang bagian atas ya lalu maka akan seperti ini tampilannya lalu setelah itu di kolom uh, yang kosong itu kalian silahkan masukkan email handphone kalian ya untuk mengecek apakah email pada handphone ini uh, terdaftar di Kemenperin dan di sini email tidak terdaftar ya untuk di IMEI nomor satu ya sini saya sudah siapkan email yang sudah terdaftar di Kevin Kemenperin ya dan untuk mengganti email pada handphone ini ya dan untuk mengecek kepastian saya akan cek dulu di cek email ini apakah benar terdaftar dan di sini keterangan email terdaftar ya itu tandanya email siap digunakan untuk Eh, mengganti IMEI pada handphone ini ya lalu untuk langkah selanjutnya kita pergi ke panggilan ya lalu ketikan bintang pagar bintang pagar 36 466 33 pagar bintang pagar bintang lalu kalian pilih connectivity lalu pilih CDS ya setelah itu kalian klik radio informasi dan di sini kita pilih untuk email nomor satu paling atas ya dan akan tampil seperti ini lalu setelah itu kita hapus dulu lalu ketikkan ulang dan klik di bagian paling atas lalu perhatikan di bagian belakang ada tanda petik ya kalian ketikkan email di tengah-tengah tanda petik ini ketikkan email nomor satu Lalu jika sudah selesai mengetikkan nomor email, perhatikan di bagian belakang plus yaitu di sini kita ketik spasi lalu send at comment di sini ya paling bawah jika keterangan oke okay, itu tadinya sudah sukses ya lalu kita kembali lanjut ke email nomor 2 di sini kita hapus dulu di bagian at plus lalu kita ketikkan ulang at plus lalu pilih bagian nomor 2 ya lalu ketikan sama persis ya, seperti yang nomor satu tadi ya dan untuk emailnya harus sesuai ya untuk SIM 1 dan SIM 2 dan di sini saya awalnya salah memasukkan email ya yaitu SIM 2 di SIM 1 dan sekarang kita sedang ubah dari SIM 1 ke SIM 1 dan SIM 2 di SIM 2 ya seperti biasa A plus kita spasi lalu klik send at comment ya jika keterangan sudah oke silahkan handphone kalian restart yang sudah kalian install maka akan sukses seperti ini ya email sudah eh, email jaringan sudah keluar seperti ini ya itu tandanya eh, pergantian email sudah berhasil ya